Dönence. Merhaba Netscape takipçileri, merhaba Counter Strike severler. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Yeni bölüm videosuyla hoş geldiniz diyorum ve hep beraber Counter Strike'ın ben bilmem diye yorum bulamadım açıkçası. Yani evet. <clears throat> Ee, epeydir Counter Strike videosu gelmiyordu. Daha doğrusu video gelmiyordu açıkçası. E, kısa bir ön konuşma yapayım. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Counter Strike'da çömezim, noob'um, smurf, smurf değilim. Sıfır yani. Aldım böyle senelerde duruyor. Hiç işlerimden dolayı kasmadım. Oynamıyorum. Ee, şimdiden bana noob, smurf diyecek arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı kendinize saklayabilirsiniz. Başka da bir sözüm yok yani. Noob'um yani ne yapayım? Elimde olan malzeme bu kendimizi geliştiremiyoruz e, işlerimizden dolayı. Sürekli oyuna girip kasmaya çalışmıyoruz. Sonuçta şu an sadece e, videolardan videolara giriyorum. Onun dışında hadi girip çeleş olayım, yok şey olayım, altın lava olayım, bilmem ne olayım. Açıkçası rütbeleri bile bilmiyorum ya. O derece. Ne oğlum yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ee, neyse. Oyunumuza dönelim. Umarım keyifli bir video olur. Umarım beğenirsiniz. E, beğenip de e, like atarsanız kendinizi like atarsanız çok müteşekkir olurum. Şimdiden söyleyeceklerim bu kadar ve bir iki dakikanızı yakın bir zamanınızı almış oldum. Neyse. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Ee, yaklaşık tabletim alın bir saniye. Çünkü orada stopwatch uygulaması var. Ne kadar sürecek onu hesaplayacağız. Gerçi zaman başladı ya neyse. Basit eğlence. Basit eğlence olsun. Ya bir ya iki maç atarım arkadaşlar. Şimdiden aklınızda olsun. Umarım geçenki bölümlerdeki gibi kasma olmaz, ee, donma olmaz. Artık sistemi değiştir bir zahmet. Donma olmasın. Oyun bağlansın. Değil mi? Bağlanırsın. Ya. İşte bu ekran arkadaşlar bizi çok... Oo train geldi. Train güzel ama e, global ofansifte train biraz bana karışık geliyor. Çözemiyorum train, train'i. <clears throat> e, global ofansifin grafiği çok iyi ama harita karmaşık. Cidden karmaşık. O yüzden ben susayım. Ee, Ah takımımı seçemedim. Terör olarak başladım. Lanet olsun dostum. <clears throat> Elime sniper nereden geldi? Bilmiyorum. Ah! Vurdu. Vuracak tabi adam. Adam. Adamam adam demiyor yani. Ya! Vuruyordum ama. Of neyse. Hemen. Ha, hiçbir şey alamıyorum. Yeah, go. Go plant. Ha mermi de bitecek zamanı buldum. Mermim bitti. Çaresiz gece. Mermi nasıl yazıyor ya? Of. Yani elinde bıçak olan bir adama şeyle saldırıyorsan ne güzel ya valla. Helal olsun dedim. Arada at tap yapıyorum arkadaşlar. Oyun donuyordur muhtemelen. Ee, donmalar için kusura bakmayın. Ah gözüme parmağımı soktum. Nasıl takılalım? Bizon. Ya. Ben niye bomba alamıyorum? Vamos a darle. Hop bomba geldi. Sakin beyler. Al bakayım. Helal. Ama karşı tarafa helal yani. Beyler çok mu kötü oynuyoruz? B. Haydi. Bak. Bakayım abi. Okay. Let's go all B. Lan oğlum ben seni takım arkadaşı sandım lan. Vallahi takım arkadaşı sandım. Ya ne? AVP ne ya? AVP dedi. Avuk. Ne? El, göremedim. AVP dedi herhalde. Avuk. shit. <clears throat> ya bu takım bizi baya baya bir ezdi ya. Kaç daha 2-0. Kaybedecek bir şeyimiz yok. 3-0. Yaz oraya 3-0. 3 oldu. Attı gol oldu. Ya bizde yani iş yok. Bende iş yok açıkçası. Hak 47 alırım. Ya oğlum flash'i de doğru düzgün at ya. Çekil flash atacağım çekil. Oha ya nereden gör? Allah'ım ikidir pozisyon aynı yerde ya. devam edemedim. Plant, plant, plant, plant, plant. O kadar sıktım 11 vurdum ya. Ne biçim silah bu ya? <clears throat> of. Alt tap yapınca niye counter yapıyor? Lan gittin bombayı çözmeyene mi ateş ettin? Allah seni ne yap? Εντάξει, μαλάκα, ο Berserker είναι λίγο επίπεδος. Çok kötü. Okey. You're so bad. Param bitti. Σιγά ρε, καλή όρεξη. combate içinde patladı. Ha, arkamdan gelmişler ya. Tek başıma ne yapabilirim ya? Bir an arkamı döndüm. Püf, kafamdan headshot yedim. Param bitti. Drop me AWP. Please. Guys. kör aldım lan kendi bombama. Lan gene mi tek kaldım? Yok. Şey. Ya nasıl görüyorsun aradan ya? Abi çok kötüyüm ya. Of. Bu ne biçim oyundur ya. Ee bizde adam yok. Ben de diyorum niye yeniliyoruz? Drop me AWP. Drop me AWP. These guys. Bakın yani ya bu. Ah! Ne ara geldin ya? Aa kasa geldi lan. Yay kasa geldi. Rust 2 oynayalım ya. Arkadaşlar ben bir çay alıp geliyorum. Size o arada keyfinize bakın. Hemen. Evet geldim arkadaşlar. Umarım fazla beklememişsinizdir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Yalnız kasanın gelmesi çok iyi oldu ya. Ha. Kasayı açmak için anahtarım yok. Anahtarım. Çık önümden ulan. Oğlum bot vardı. Tövbe ya. Met mi diyorum. Burada adam öldü. Canım azaldı. Ah! Bomba kurmuşlar. Ne ara kurdun ya? Param bitti. Fiu, ne ara geldiniz ya? Rushladı resmen. Ben kontrol oynarken ne bileyim fazla bekleyemiyorum. Sürekli aksiyon yaşamam gerekiyor. Bazıları bir saat bırak bir saat durur yani o derece oyun ya. Kamp yapıyor resmen adam. Aa serbest ekran varmış. Serbest ekran. Go go go. Fast. Oh, F2 F2 F2 F2. No, no, no. Have fun. Have fun. Kick this noob. I can see these bitches AFK. Idiot. Terrorists win. Idiot. Fucking crap. This is our day. Down jumps Vicdansız elinde çaleş var. Neyle ateş edeyim? Elimde var bir tapança. Tapançanın sapını külle donatacağım. Almışsın çeleşi kafama kafama doğru değilsin. Utanmaya mısın? Nice. Adamlar patates tarlasına girdi. Resmen patates topluyorlar ya. Şu hale bak. Boom. Ya boom. Ya. Yeah. Abi ben neden kötü takımdayım ya? Tamam ben de kötüyüm biliyorum. Önceki el silah almamın sebebi işte bu. Bir adam vurdum. Kör oldum şu an. Başka adam var mıydı orada? Aa, burada bir adam ölmüş. Go back idiot. Butterfly. Don't rush. Wait. Bu eli alamazsanız yuh diyeceğim. Cidden yuh diyeceğim. Allah'ım kazma mısınız nesiniz ya? ya benim de o kadar iyi olduğum söylenemez ama. geral. Bom, pegou aí. gerçekten. Yorum yapmak istemiyorum. Abi çok kötü ya. Kazanamıyoruz ya. Yeter ulan AWP ile geliyorum. Aziz flash'ına ya. Flash'lar patlıyor. Lan! O flash'ı sumo atanım ben. Ya şu bombaları düzgün atın ya. Ya Allah'ım ya Rabbim o kadar adam var orada. Bana niye sıkıyorsun? Arkadaşım bana niye sıkıyorsunuz? Sağ taraftan bir mermi geldi. Uh, two on B side, guys. Decoys out. Throwing smoke. 5 yıldır oynuyor ve eğer seviye. Gerçi benim en de ondan aşağı saydım thank you, thank you. <laughs> Somağın içinden vurdun helal olsun ne diyeyim. Adamlar çok iyi ya. Yaşa. Ve bu videomuzu da artık ben çıkıyorum abi. Ben çıkıyorum daha <laughs> oynayamayacağım. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz likelamayı ve sayfama, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür eder. Önden sağ kalsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.